fuente de paz. Me tomo solo un minuto para llevar mi mente hacia la fuente de paz. Los rayos de paz me alcanzan, me abrazan. Mi mente está envuelta en paz. Paz que me nutre, que llena mi ser interior, sanando, calmando todo mi ser. Mi naturaleza original es la paz y esta está nutrida. Me siento en paz.